Hola, benvinguts a Contrasons una setmana més. Jo sóc l'Ivan, qui s'amaga del Javi. Avui el viatge musical ens durà d'Argentina a Canadà, passant pel Reino d'Espanya. I començarem a Buenos Aires amb un projecte personal d'un xaval que somia, somia molt, es droga molt també, i composa i grava les cançons de la seva habitació, cançons que semblen gravades per una banda absolutament compacta, entre el shoegazing i el dream pop, és un projecte fascinant que es diu Los Jardines de Brussel·les i el tema que us proposem és Aurora Borealis. I ara ens n'anem a Madrid de la mà d'un segell que algun cop, si no m'equivoco, ja hem visitat, un segell que a través del seu bancamp hi ha dos cops l'any que regala recopilatoris farcits de sorpreses que recullen per tota la geografia espanyola. En aquest últim recopilatori ens hem fixat amb un duet un duet eh, composat per El Chaman i el Periquito of the Prader. Són un duet que de la imperfecció i la simplicitat en fan bandera, es diuen Teletransportar-se a Sòria i el tema que us proposem és Tormento. I ara anem a Canadà amb un projecte volador i força suggerent. Són una banda que reivindica la tristesa com a virtut i nosaltres des d'aquí també proclamem la felicitat com una cosa absolutament sobrevalorada. Elles són Sea Olina i el tema que us proposem és Sleepless Fever. I fins aquí les tres propostes d'aquesta setmana. Us esperem la setmana que ve.